Ça va hey. Euh, vous êtes inscrit. Ah, de gestion des risques en établissement de santé, je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous voir parmi nous aujourd'hui. La présence d'un public si nombreux et surtout si varié témoigne de l'intérêt croissant que nous portons tous à la sécurité des patients. Cette sécurité est non seulement notre préoccupation à nous ici présents, mais aussi celle du grand public. En témoigne la médiatisation de plus en plus fréquente des erreurs médicales. Nous aborderons au cours de ces deux jours plusieurs aspects de la sécurité des patients. J'en reviens une seconde fois à nos premières journées pour rappeler l'agréable surprise que nous avait fait la présence d'un auditeur de marque. J'ai nommé feu notre ancien doyen, le grand professeur Shelby Bilker. Fondateur de la pharmacovigilance tunisienne, il avait très tôt perçu dans notre proposition de gestion des risques liés aux soins une forme plus globale de la sécurité des patients. Le soir même, il m'avait adressé un email personnel de félicitations et d'encouragement en hommage à l'intelligence de cœur et à la générosité de cet être qui m'est si cher, je voudrais vous lire certains passages de son courrier. Excusez-moi. Tu as mon indéfectible soutien. Considère-moi comme un simple soldat de première ligne. Je ne veux pas être membre de votre bureau. Mon soutien doit rester discret en me positionnant comme simple publicitaire. Ce que je ferai, c'est pour t'aider et te faire connaître, car ton association est en train de faire ce que j'ai fait pour imposer le concept de la pharmacovigilance. Ce n'est pas facile. La recette du succès se trouve dans le travail et l'organisation de séminaires ateliers, dans la persévérance malgré les obstacles, dans la fixation d'objectifs clairs et réalistes, avec une excellente programmation et un bon timing. Fermez les guillemets. 48 heures plus tard, ce grand homme qui ne cherchait ni honneur ni feu de rente nous quittait brutalement. Repose en paix ici, Shelby, et j'espère que nous serons à la hauteur de tes attentes. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps, je déclare les deuxièmes journées de la sécurité des patients ouvertes. ستجرس ولا الجمعيه التونسيه لاداره المخاطر بالمؤسسات الصحيه كلمه صعيبه جايه من آه، من حاجه بدات خرجت عام 99 اوز ايتازوني شنو هي آه، اول يصير un rapport ما عملته الانستيتيو امريكان دو ميديسين تحكي تقول يا اوزيتازوني 98000 98 مور بار ان جايين من مشاكل طبيه معناتها واحد يدخل مش يداوي يموت مش بالمرض نتاعو يموت بالمشاكل اللي جايه من الدواء ووقعت ضجه كبيره وجا وقتها حبوا يفهموا آه، شنو اللي شنو اللي صاير واخذوا آه، اخذوا آه، معناتها ان باراليل مع شنو مع الطيران شي يقولوا يخزروا للطيران يلقاو كي عملوا تجي تعمل الحساب في الطيران تلقى انه في كل كي تاخذ الطيار وزميله اللي بداوا يسوقوا في الطياره في كل ساعه يغلطوا مرتين لكن انت راكب في طياره وشايخ ما تفيق بشيء والطياره ما تطيحش معناتها يا ان اكسيدون باغ مليون دور دو فول سا في ابوبخي تو افيك لو نومبر دو فول سا في ان اكسيدون تو لي 15 جور ما نفيقوش بهم لخاطر يصيروا زاد في شركات اللي ما همش ستاندار كي تجي تدخل في الطب لي شيفر سون بوكو بلوز الارمون عطيتك نتاع امريكا ودايوغ معناتها فرنسا اون ا دون اون ايتود فيت ان 2009 تلقى 4.5% من الناس اللي تدخل الداوي تصير لها مشكله من آه، جراء الدواء مش من آه، في تونس ما صارتش برشا دراسات لكن فما عندنا دراستين صارت واحده في مستير واحده في سوسه واحده عملتها الوماس على خمسه بلدان منهم تونس وين تعطي انه المشاكل اللي جايه من من العلاج في تونس قرابه 10% معناتها معناتها مريض على عشرة كي يدخل يداوي تتكون له مشاكل ما ناس مش تقعد تقول لك آه، تصور انت كان جيت آه، تسمع للطيارات فما الف يموتوا في العام ما زلتش تركب في الطياره ما عادش رغم هذا ما زلت الناس تجي لازمنا نفهموا واش فما فما حاجتين في هال المشاكل اللي جايه من من العلاج فما مشاكل جايه انه العلاج بيدو مازال احنا ما خلطناش في الطب الحاله انه نجموا نعالجوا حاجات رغم انا كي نعملوا علاج العلاج هذاك ينجم ما المرض نعطيك مثال فما آه، تاخذ واحد مشى مش يعمل عمليه على ساقه تكسرت نعرفوا اللي وقت الساق تتكسر المشكله آه، من المشاكل اللي تنجم تجرى له انه آه، يعمل جلطه في الصدر تسمى لومبولي بيلمونير انت ايش تعمل كطبيب تعطي دويات توا نعطيو دويات مش نخفوا مك جلطه قلت نخفوا الواه خاطر رغم الدويات اللي نعطيهم حتى كان تعطيهم كيما نعرف وكيما مكتوبه توا في الكتب آه، ثم un pourcentage non négligeable اللي مش يعملوا اون امبولي Ça veut dire quoi Ça veut dire que les complications اللي حكيت لك عليهم المشاكل اللي آه، مع جايين من العلاج ثم النسبه اللي جايه لخاطر الطب مازال ما تقدمش النسبة الأخرى هذيك ال évitable وهذيك اللي نلعبوا عليها مثلا في الدراسة الفرنسية لقاو أنهم 40% évitable 60% الآخرين إنيفيتابل سكي انتيريسون اللي صارت عملتها ال OMS donc عام 2012 ومنها في الخمسه بلدان منهم تونس ما معناش ما عطاتش الرقم نتاع تونس برك تلقى 80% من المشاكل تنجم تتفاداهم كي تجي تفهم تقول الواه منين جايين هالمشاكل هذم تلقى كما نرجع لك للطيران ان الطيران ايش عملوا يعرفوا اللي الناس تغلط خلقوا محيط انه الطيار وزميله حتى ولو يغلطوا الغلطه هذيك ما تصيرش كاش الغلطه هذيك اتابسوربي باغ لو سيستيم احنا آه اللي يهمنا نحبوا نفهموا le mécanisme اللي يوصل انه انسان يغلط مثلا توا اربع ولا خمس سنين التالي صارت انه آه، ممرضه آه، جات تعطي في دواء نتاع مش يجري دم آه، مشات تعطات دواء يحل لا لا لا اعطت اعطت الدواء اللي يوقف التنفس معناتها دواء يستعمل في يستعمل في البنج donc euh, بعد ما عطات الدواء فاقت على خمسه مرضى فما واحد آه، ما عادش تنفس ومات والاخرين خلطوا عليهم هذا جاي الواه كي تجي من بعد bien sûr هي تعاقبت وتعدت على المحكمه وتحاكمت والكل لكن المشكله وين كي تجي تفهم تلقى ان الشركه اللي تبيع في الدواء بدلت البريزنتاسيون تاع الدواء ولا خلطت ولاو يشبهوا لبعضهم وهي تخدم بالليل ماضي ساعتين نتاع آه، نتاع الليل آه والدويات كي طلعوا من ال pharmacie آه، تحط الدواء معناتها من ال pharmacie تحط في البقعه نتاع الدواء الاخر آه، معناتها هي في الاخر غلطت لك كي تعمل تشوف الواحد الكل تلقى اون من l'industriel اللي عمل يصنع في زوج دويات عملهم تري بروش اوتوماتيكمون ان جور ولوت دونك احنا مهمتنا في اداره المخاطر مش مش نقول مش انا لا وما يسالش خليه يغلطوا لا ماناش هنا باش نجيو نعفيو الناس من غلطتهم لكن مش نحاولوا كل ما تصير غلطه نفهموها مش نجموا ندرسوها ونشوفوا شنو الحاجه اللي خلاتنا الغلطه تصير مش ما عادش تصير منها غلطه احنا وين نحبوا نوصلوا نحبوا نكون وسيله ضغط مش gestionnaire de risques يكون موجود في كل مستشفى في كل مصحه مش هو تخلط له المعلومه وهو مش يدرسها لكن احنا واللي يهمنا الاكثر اللي يهمنا الاكثر مش ماذا بينا مش ما نخزروا الا الغلطه كي تصير وتاثر على المريض فما كون ابل لا بيراميد دو بيرتز هذه ايش تقول البيراميد دو بيرس تقول لك pour 600 incidents sans conséquences il y aura un accident mortel. Donc, traiter les erreurs qui n'ont pas eu de conséquences pour éviter la conséquence. هذا ما وقتاش يصير يلزم انا كي نخطئ مثلا خذيت الدواء وحضرت وجيت كي جيت باش نزرق فقت بروحي اللي ماهوش هذاك وقفت ما زرقتوش لكن اللي غلط مثلا كيف صار المرضى اللي زرقته نجم كانت تصير لواحد اخر وما زرقوش ويمكن صارت قبل لكن هذاك في عذر يمشي يقولها يخاف لما يقولها يقول له تشتوه ما تفهمش ولا يعاقبوه فال processus هذا ما يركب الا ما الانسان يولي نجم يحكي على الخطا نتاعو بغير لا يتعاقب طيب، انا نحكي لك هكا مش تقول الناس تو في تونس يقول لك هي تسيبت من بعد الثوره وانت تجي تقول ما تعاقبهمش لا لكن كان باش نقعدوا في ال système اللي يغطي وما تحكيش وتخبي الخطا نتاعك les 600 باش يوليو un accident mortel. donc يلزمنا نفهموا واللي نحكيو على خطا معناتها غير متعمد الانسان مانيش قلت لك انا انسان مشى يخدم في عضلي يخدم مشى رقد وخلى مرته وحدهم والمريض صارت له حاجه نحكي لك على واحد يعمل في خدمته واخطا هالانسان يلزمو يلزمه كي هو يجي مش يحكي لك على الخطا نتاعو ما يلزموش يتعاقب ويلزم نجم نحكي على الخطا اللي ما اثرش ما اثرش على المريض كي نفهم السار نصلح معناتها معناتها سان با بلو با بلو اريفي يا سكون ابل لا ريكوبيراسيون معناتها مثلا انا عطيت كتبت دواء كطبيب المريض ما يلزموش ياخذ الدواء هذاك كي تبدا فما دي ميكانيزم محطوطين الفارماسيان اللي مش يعطي الدواء والممرض اللي مش يزرقك الدواء هذاك ينجم يفيق ويهز يقول لا اتونسيون الطبيب المريض هذا ما ينجمش ياخذ دونك سكون ابل لا ريكوبيراسيون انتر لو مومون دو ليغور اي لا او l'accident risque d'arriver. Et on a ce qu'on appelle les mécanismes d'atténuation. Une fois que l'accident est là, comment réagir. J'ai travaillé dans certains milieux où il y avait une confiance absolue avec le personnel paramédical. Et eh bien, il y a ce téléphone qui dit Rani, j'ai injecté tel produit, mais euh, alors à la place de l'autre. كي نخلط انا ونلقى مثلا ضغط طايح في الرينيماسيون نعرف الواه اي جي رابيدمون وخدمت في بقايع تخلط تقول لهم الصار يقول لك نعرفوش بروتالمون عليه خاطر خايف من العقاب دونك لو فيت دو كري سو كليما دو كونفيونس هذيك معناتها سي امبورتون بور بوفوار ترافايي مادام ما يتحطش ان كادر ليجيسلاتيف كي اوبليج à ce qu'il y ait un gestionnaire de risque dans chaque établissement de santé, qu'il soit public ou privé, et qu'on lui donne les moyens et les mécanismes de son fonctionnement, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas, des, euh, pas des initiatives euh, individuelles. On peut le faire à titre individuel, mais ما نمشيوش لبعيد. لا سامحني انا قلت انا اللي جو مسوي مال اكسبريمي معناتها باش ما نقولش نعمل على لي ستاتيستيك اللي باش تعطيهم لي وزاره الصحه ما حاجتيش بال... انا عندي ما حاجتيش الصحه تدخل معايا ونحطوا ست بيرسون ما حاجتيش بالستاتيستيك ما حاجتيش لخاطر حتى بلا ستاتيستيك معناتها اون لو سي معناتها كان في البلدان المتقدمه كيف آه تقول آه امريكا عنده 98 الف ميت في العام وتجي لفرنسا يزون 4,5 5% d'événements indésirables graves. Mais je me c'est que le chiffre est beaucoup plus élevé dans, dans nos pays, malgré l'avancée de, de, la médecine. Euh, qui est intéressante à savoir, c'est que les complications liées aux soins, plus la médecine va avancer, plus elle va se complexifier, plus les malades ne vont plus mourir de leur maladie, mais ils vont mourir de la, de la complication du soin. نعطيك un exemple. في الخمسينات مريض يعمل جلطه قلبيه احنا كنت صغار ناس صغير نسمع اه كانوا في الجلطه الثالثه مش يموت باهي شنو معناتها؟ معناتها الطبيب وكنا نخزروا للطبيب فهمها معناتها المريض مش يموت اليوم المريض يجي يدخل عمل جلطه يخلط السل دو كاتيتير يلزم يدق ويدخل ويحط آه، يعمل له كورو يحط له ورستانت يحط له ذاك معناتها ينجم من بعد خارج هو تخلم يدخل من العرق اللي في الساق المريض يعمل نزيف الطبيب مش يتعاقب لو كنا كنا في الخمسينات ما كانش يتعاقب لخاطر ما عمل شيء اليوم مش يعمل دونك بلو لو سوان va se complexifier plus on va voir de complications c'est paradoxal mais c'est comme ça معناتها les malades vont moins mourir de leurs complications que de la complication liée aux soins donc voilà باهي مش نرجع لك على لي اسيورونس البروبليم توا في تونس سي كو l'erreur médicale est encore traitée معناتها il faut punir le médecin علاش لخاطر فما un manque de communication beaucoup de médecins dès qu'ils ont le problème se cachent معناتها ils n'affrontent pas وهو عادة الناس أنت حسب التجربة نتاعي عادة الناس تلوج مش تفهم احكي لي صار ما يسهلش دونك علاش توا قاعده الحكايه كلها تمشي لل للبينال لل pénal. معناتها يمشي يمشي ال pénal وما يمشيش لل civil pour deux raisons d'abord يحب يعاقب الطبيب اللي هرب عليه وثاني حاجه يمشي لل pénal خاطر ال pénal la charge de la preuve مش هو يجي يشكي لوكيل الجمهوريه أيوة، وكيل الجمهوريه كي يمشي لل civil يلزمو هو يثبت معناتها دونك و سا كوت شير سا اي لي اسيورور اريف بيان بلو تار لخاطر pénalement, malgré le fait qu'il y ait des condamnations. Chaque année, il y a des médecins qui se retrouvent en prison. Vous ne le savez pas, mais il y a des médecins qui se retrouvent en prison chaque année. Mais c'est rare. Donc, كي تسقط البلانت في البينال ما عادش ينجم يمشي للسيفيل على هذاك لي اسيورور ne payent pas beaucoup parce que c'est exceptionnel que la plainte puisse dépasser le pénal الا كي تبدا حاجه واللي سمعتوا بها وحاجه كبيره وفهمتني نحسب رايي مش نوصلوا وتتحسن الامور يلزم القانون في تونس يتبدل يلزم حق المريض هي موجوده la charte موجوده من 2012 لكن محطوطه في تيغوا معناتها la charte des patients موجوده دايوغ حاطين احنا اللي sur la page Facebook نتاع سوتو جاريز كان تدخل تلقى la charte des droits des patients معناتها يلزمها هذيك يلزم الناس تفهم اللي عندها حقوق ويلزم نخلقوا معناتها يلزم الاطباء والطاقم الطبي والاداري يتعلم يتحاور مع المريض مع عائله المريض مش هذاك الكل ينقص من من ال plaintes. وبعد يلزمنا نحطوا mécanisme زاد في تونس اللي يخلي انه الناس ما تمشيش لل... ما عندهم الوسيله واحده هو القضاء يلزم نحطوا آه، هذاك على كيف ما يحكي هو على l'ONIAM هذه اللي فما آه، مشاكل تصير كما قلت لك بدون اخطاء لكن آه، اللي تضرر ضرر من المشكله من العلاج نتاعو ومش يشكي ما هو مش ياخذ شيء لكن هذاك شنو معناتها يلزم نحطوا mécanisme معناتها لا ريسبونسابيلتي سون فوت ريسبونسابيلتي سون فوت اللي لا سوسيتي كلها معناتها كي فا بروندر ان شارج سا اي سا فا ديمينوي لي بلانت خاطر سي دي بلانت اللي يقلقوا الناس الكل يقلقوا آه، العائلات كي يقعد في البلانت ما انا با لو دو فيغ سون دوي مادامها مازالت ماشي من المحكمه وخارج من المحكمه وافوكا والغل يزيدوا الطبيب زاد يتقلق معناتها وهو معناتها تقول لي شامله آه، فيا احنا تفاصيل ما كاروش لكن نحكيو على على لي ريسبونسابيلتي سون فوت اللي في الاخر مش يظهر اللي هو مش منه المشكله فكي نخلقوا هالميكانيزم هذا اللي يتلم ويقول هذه ما ثماش مسؤوليه طبيب لكن فما ثم ضرر يلزم يتعوض